फिरविन तिला सजविल तिला या सबूत बांधीन खोपा झाडाला झोका धीरा धीरान चढविन रूपन वाळ नाव तुला भळी फिरविन तिला सजविल तिला प्रेम तिला सजविल तिला भिजविल रान फुलांची आरास दिली आंगण सपान भुर्र झाल लाजू फिर भी ना दिल सज दिल तिला सबूत बांधी कोपा, झाडाला झोका दिला दिला ना चढ विना रूपन वाळ भाऊ तुला भर फिरवी ना நெசவிலத்தில் तिलस जिविल दिलाय सबूत बांधिन कोपा झाडाला झोका धीरा धीरा न चढवीना रुपन वाळ नाव दिला भर फिर विना तिलस विना तिलस जिविल पिल पिल आरास दिलिया दादा على سلسبيل التلاوة तिला सजविल तिला भिजविल रान फुलांची आरास दिली आंगण सपान भुर्र झाल लाज दिला